Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa di perdana podcast saya Cangkrukan Nah cangkrukan ini adalah Kalau dalam bahasa Indonesia ini jagongan Ini bahasa Jawa Atau nongkrong, ngerumpi di pinggir jalan Nah jangan lupa juga kunjungi YouTube channel Cangkrukan biar makin eh, seru. Kali ini podcast perdana saya akan membahas terkait dengan pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. COVID-19 atau virus corona ini sudah menjadi momok dunia sejak Januari lalu ketika pertama kali di Wuhan kemudian merambat ke seluruh dunia hingga saat ini berada di Indonesia meruntut data per April 2020 COVID-19 atau Corona telah menginfeksi lebih dari 3 juta jiwa dengan jumlah kematian mencapai lebih dari ribu korban jiwa di seluruh dunia. Nah, kalau bicara soal virus corona ini, kira-kira negara atau orang seperti apa sih yang diserang oleh virus ini? kalau memang bicara soal kebersihan bisa mencegah corona atau covid-19 mungkin Italia tidak akan menyaksikan 260 kematian per hari akibat corona serta sekitar 192.000 orang terinfeksi atau total hingga saat ini 27.000 orang meninggal akibat COVID-19 dan diantaranya 150 adalah dokter yang ikut meninggal karena corona. Nah, kenapa? Padahal Itali termasuk negara terbersih di Eropa. Nah, kemudian kalau memang panas atau suhu panas bisa membunuh corona, mungkin Iran tidak akan melihat lebih dari 91 ribu warganya terinfeksi serta lebih dari 5.000 orang meninggal karena corona. Kenapa? Karena kita tahu Iran adalah negara gurun yang panas. Lalu kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan di Inggris tentu tidak akan terpapar COVID-19 kalau kita lihat hidup mereka paling hati-hati dan terjaga dan kalau memang orang yang cuek dan sembrono pola hidupnya pasti kena corona mungkin para pengamen jalanan kuli-kuli kasar para pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua kenapa demikian mungkin jawabannya karena memang hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Sudah banyak tenaga medis yang terpapar dengan virus COVID-19. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian. Terus, Apakah orang yang kelihatan sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak akan terkena corona? Ini tentu tidak juga demikian. Karena kalau kita lihat sudah ada beberapa tokoh agama yang terjangkit virus ini bahkan sampai meninggal. Nah, dihadapkan pada situasi seperti ini, Tuhan Allah seakan-akan hendak berbicara kepada kesombongan kita. Iya, kesombongan manusia. Bahwa kita tanpa Tuhan memang hanyalah tumpukan daging yang bernafas. Oleh karena itu, jika Tuhan berkehendak, logika, dan teknologimu tentu tak akan mampu melawannya. Lalu siapa yang sakit? Bumi inikah? Atau kita manusianya? Kita lihat tiba-tiba Disney kehabisan magicnya. Paris kehilangan romantisnya New York, kota hingar-bingar, akhirnya sunyi sepi. Tembok Cina tak lagi menjadi benteng yang kokoh dan Mekah berdesak-desakan, kini mendadak kosong. Pelukan dan ciuman tiba-tiba menjadi senjata. Tidak mengunjungi orang tua dan teman menjadi tindakan cinta. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kekuatan, kecantikan, dan uang tidak berharga ketika kita tidak bisa mendapatkan ventilator yang kita butuhkan. Bumi tetap melanjutkan hidupnya dan langit semakin biru. Sedangkan kita manusia saat ini ada di dalam sangkar. Saya berpikir Tuhan mengirimkan sebuah pesan buat kita. Hai orang-orang yang sombong, kalian tidak diperlukan. Udara, tanah, air, dan langit tanpa kalian baik Ketika kalian keluar dari sangkar nanti, ingatlah bahwa kalian adalah tamuku, bukan tuanku. Walaupun hanya sebuah kutipan, tetapi aku merasa cukup indah untuk ditampilkan. Tuhan itu nyata, dan Dia masih terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Akhir kata, dari COVID-19, dari kesombongan kita, dari keangkuhan kita, dari simpanan kita yang begitu banyak, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bisa kita renungkan bahwasanya kita bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.